Hoy es un buen día para las bases y las letras, encajar las melodías, bombos, cajas, tristezas y alegrías. Todo en armonía, todo en armonía, siento, todo en armonía, todo en armonía, miento todo en armonía Firme, paso a paso Sé que solo tú me haces caso El único límite es el fracaso Estamos condenados todos al ocaso Sonrío como un preso, lloro como un payaso Y cuando me expreso pinto como Picasso Si lo pienso un poco nazco el Hudson Esto es elemental, querido Watson Afino el violín como Sting, el Fender Nadie me comprende en este juego, soy Ender En mi cabeza JD está sonando Junto a James Brown, Prince y Michael Jackson 1, 2, 3, 5, 2 Está probando el micro y yo canto Con budo y batín dentro Mi canción es una invocación Os resucito con mi necronómico. Soy un tipo peligroso con el micro en on Porque siempre activo en tu cerebro conexión Más imaginación que Julio Verne Muevo mi bastón y me transformo en viernes Todo en armonía, yo estoy danzando Se tiran todo el día esquivando dardos Yo nunca pongo en venta mi dolor Tampoco me cuesta dar un poco de amor Ni tú eres Mos, ni yo soy Tarifa no somos el bu, ni nos produce Pit, Aunque lo flipe mucho yo no soy tu tip Más lo siento por los que se creen Jay-Z Tengo algo más real que Beyoncé Infinitamente más hermoso lo sé No me ladres en sí, si no lo entiendes Porque yo soy tu padre, como Darth Vader Ahora es cuando Luke llora, llora, llora se tira y piensa ¿Por qué no habré hecho caso a Yoda? Todo en armonía Todo en armonía Todo en armonía. do when I